आज चार बावड़ी चुटकी तो ले good morning madam very good morning तुम आकाय सर और नामी दमी बंड को अकेले के होय मैडम मैं आकाय सर और नामी दमी बंड को अकेले में केते टा केस क्रिमिनल केस जा क्लोज कर दे छ आ तुमर केस तुमर तो पाई डाण अतर खेलो आउ तुम केसटा को बेसी दिन लगे ना मैडम कहीं बोलिकर कहे बहुत टाइम हो तो यू दुई मस का देवी तुम टेंशन नेबा दरकार ना मैं दुई मस तुम लोग को काड़ी बार कर देवी जेल रू तुम टेंशन नेबा दरकार ना मुझ दुई मस भर तुम लोग को मुझ बार बार कर देवी हला मोर ना बंडकू वकील बंडकू वकिल सर नामी दामी वकिल मो सार मते डाउट लागुची काई बोला आपण हमर लोग को दुई मास भीतर बार कर देबे तो ಕಾಯಿ ಕಿನ ಬಾರ್ ಕೊರಿ ದೆಲೆ ತೋಯಿಲ ಮುಯ್ ସାର୍ ମୁଁ ଏ ଓକିଲକୁ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି ଏ ମୋର ଲୋକକୁ ବାହାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଆପଣ ମୋର ଲୋକକୁ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେ ତ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକକୁ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ କାଢ଼ିଦେବି ମୁଁ କେତେ ନେବେ ଆପଣ ପଇସା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ বন্ডকু মহাশয় ଓକିଲ ଏ ମ୍ୟାଡମ୍ର ଲୋକକୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ କାଢ଼ି ଦେଇପାରିବେ ତ ଆପଣ भू महाशय वकिल ए मैडम रेसटा को नेबे जे आप चार्जसीट के देखी कि चार्जसीट के सेक्शन द्वारा परिणत हो ना आज्ञा मुझ चार्जसीट के देखी ना आ रही तो ये मैडम आनला मुझे केसटा को नहीं गली चार्जसीट के देखी ना आका ये केसटा को मुई आका पारे ना तुम्हें कौन पार्ब कि बनकू सर अच्छा अच्छा अच्छा एमती केस गुड़ा आगे छिटकी तुम ये केसटा को विड्र कर तुम्हें अच्छा अच्छा अच्छी एमती केस गुड़ा आगे छिटकी तुम मोर नामी तुम्हें बड़को वकिल ना बुढ़ाई देलुस तुई ರ ತೋಕೆ ದೇಖಲಿನಿ ಚಿಟ್ಕಿ ಅಂಗನಿ ನೋಲೆ ಇಂತಿ ಕೇಸ್ ಗೋಟೆ ಖಾನಿ ಕರಿ ಮೊಕೆ ಮುಂಡೆ ಜಿಬಾಯ್ ದಲ ಆಚೆ ಕೆನೆ ಪಾಲೆ ಲುಸ್ನಿ ರ ರ ರ